banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u rwanda turambiwe ubwicanyi ndengakamere bwa fpr inkotanyi ibihe byageze iwa ndabaga ntidushobora gukomeza kuzajya tureberera abaturage bari gutabaza twe gukomeza kuvunira ibiti mu matwi tugomba guhaguruka tukirwanaho nibyo byonyine bizazana impinduka mu mateka y'u rwanda ca umuntu baramwisha pe uriya muntu baramwica rwose Bırak evi bin, bırak evi bin. Tamam mı bunu musun? dore umubyeyi damange iryamugwiza igihe amaze muri prison kuva ku itariki cumi na gatanu gashyantare azira gusa kwamagana akarengane kadasanzwe uwo mubyeyi yerekanye ubutwari n'ubushake bw'indashyikirwa mu by'ukuri yaturarikiye urugendo rwo kwibohoza tunyuze mu nzira ya revolisiyo ya rubanda tugomba rero twese hamwe guhembera iryo tabaza rya kugira ngo ritazigera rizima w'umurenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye andeba uko ndi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatendeka agakubi akaga k'abanyarwanda n'akababaro n'uburakari ntabwo bigihagije ubu noneho hagomba n'ibikorwa byihuse kandi bikomeye ni muri urwo rwego ku itariki makumyabiri na gatanu nzeri wowe nanjye n'abaturanyi bacu abana bacu n'inshuti zacu tugomba guhaguruka guhera saa cyenda z'amanywa isaha ya kigali bruxelles na paris tuzahaguruke twerekane akababaro kacu maze tuvuge turanguruye ko twamuganye ubwo bwicanyi tubariye amafaranga <laughs> kubera iki ari we bahisemo gusenyera njye banyatse ruswa ndababwira ni nta ruswa mfite hmm. urumva umuyobozi w'akagari w'umugore yaraje ansenyera ubwa mbere asenyura urukuta urumva azanye na hmm. daso hmm. urumva ngo namwimye ruswa urumva ku nshuro ya kabiri nariho i ngiye kumva numva telefone irambwiye ngo inzu yawe barayisenya murebe namwe ibintu bankoreye nibwo amahanga azumva kandi akanabona uburemere bw'amarorerwa akibera mu rwanda bucece kure ya za kamera iyo myigaragambyo izabera mu bihugu cumi na bine n'imijyi irenga makumyabiri mu mpande zose z'isi ku isaha imwe mu mabarabara imbere ya za minisiteri imbere ya za ambasade n'imbere y'ibiro by'imiryango mpuzamahanga tugomba kumvikanisha rya jwi ry'abatarigira ndetse rirengere rya rubanda rurimo kuboroga turambiwe ingoma y'igitugu twakagize amatora kamarampaka kugira ngo dusezerere burundu guverinoma y'abicanyi ntabwo turi kurengera cyangwa ngo duharanire uburenganzira gusa bwa ba Paul bagina, ba Ridamu rya Mugwiza na ba Karasira Aimable ahubwo n'ubwo abandi benshi bari mu menyo ya rubamba nkabo ndetse n'ababuriwe irengero nka ba Bahati ba muhanga ba Rutembesa ba Harerimana na ba Boniface Twagirimana hari n'abandi benshi kuri uwo munsi tuzatangaza ishyirwaho ry'ikigega kigamije kugoboka abanyarwanda bahohoterwa bagatotezwa bazira guharanira uburenganzira bwa muntu tugomba kujya dushyigikira intwari z'iwacu niba urambiwe ubwo bwicanyi ndengakamere kuri iyi tariki ya makumyabiri na gatanu nzeri uzaze wifatanye natwe mu myigaragambyo mureke tubwamagane turi benshi murakoze